अब चाहिँ हामीहरू डेप्थ अफ फिल्डको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ डेप्थ अफ फिल्ड भनेको चाहिँ के रहेछ त डेप्थ अफ फिल्ड भनेको चाहिँ कुनै पनि एरियालाई चाहिँ फोकस कति दिने भन्ने कुरालाई चाहिँ डेप्थ अफ फिल्ड भनिन्छ डेप्थ अफ फिल्डको प्रकारहरू के के हुन् त एउटा चाहिँ छ स्यालो डेप अफ फिल्ड एउटा चाहिँ deep depth of field shallow depth of field भन्नाले पोर्ट्रेट फोटोग्राफीलाई जनाउँदछ र अर्को डिप डेप्थ अफ फिल्ड भन्नाले चाहिँ ल्यान्डस्केप फोटोग्राफीलाई जनाउँदछ सो पोर्ट्रेट फोटोग्राफीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त पोर्ट्रेट फोटोग्राफीमा चाहिँ एफको भ्यालु एकदम लेस हुन्छ एफको भ्यालु एकदम कम हुन्छ त्यसको कारणले गर्दा लाइट चाहिँ धेरै चाहिँ क्यामेराको लेन्समा धेरै आइसकेपछि पछाडिको जुन चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छ त्यो चाहिँ ब्लर हुन्छ र अगाडिको त्यो सब्जेक्टलाई चाहिँ पुरै फोकस दिन्छ तर अर्को भनेको डिप डेप अफ फिल्ड त्यो भनेको चाहिँ के हो त त्यो भनेको चाहिँ ल्यान्डस्केप फोटोग्राफी यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एपिक्चरको भ्यालु चाहिँ पुरै बढाइन्छ मतलब एफ सिक्सटिन हालिदियो भने त्यो चाहिँ पुरै हाम्रो लाइट चाहिँ मिनिमम आउँछ त्यो कारणले गर्दा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ पुरै क्लियर देखिन्छ अर्को नाइट फोटोग्राफीमा चाहिँ के गरिन्छ त नाइट फोटोग्राफीको कन्डिसनमा चाहिँ एउटा पोर्ट्रेट हुन्छ एउटा चाहिँ नाइट मोडको ल्यान्डस्केप हुन्छ सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त सो फर्स्टमा कुरा गरौँ ल्यान्डस्केप नाइटमा ल्यान्डस्केप फोटोग्राफी गर्दाखेरि एपेक्चरको भ्यालु चाहिँ अलि बढाइदिने मतलब एपेक्चरको भ्यालु चाहिँ हामीले F eight F nine F ten हाल्दा हुन्छ तर नाइट फोटोग्राफीमा नै पोर्ट्रेट भयो भने हामीले एपिक्चरको भ्यालु चाहिँ कम गरिदिने मतलब वान पोइन्ट फोर टू त्यस्तो चाहिँ हाल्नु पऱ्यो तर अर्को चाहिँ के कन्डिसन आउँछ भन्दाखेरि इमेज चाहिँ डार्कर देखिन सक्छ सो हामीले चाहिँ सटर स्पिड र आइएसओलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर चाहिँ हामीले त्यो इमेजलाई चाहिँ एउटा क्रिएटिभ एकदम राम्रो लुक चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीहरू यो कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिकली गर्नेछौँ सो तबसम्मको लागि stay safe stay healthy keep learning and growing